Allahümme salli ve sellim ve barik seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Musa Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın yanındayken Hz. Harun Efendimizin bir hac vesilesi üzerine bir kervanla beraber Mekke-i Mükerreme'ye gittiğinden bahsediyoruz. Daha önceki dersimizde kısaca değinmiştik genç yaşına rağmen çalışma hayatına başlamayı tercih etmiş olan Hz. Harun Efendimiz hem Mekke'ye mükerremeye gitmek hem de Mekke'ye mükerremeden dönmemek üzerine bir niyeti var. Çünkü Mısır'da yaşananlar, iç kargaşa, insanlar, firavun vesaire derken konu oldukça garip garabet bir durumu almış durumdadır. Mekke'ye vardıktan sonra vakti haccı beklemektedir Hz. Harun aleyhisselam. Henüz hac vakti gelmemiş ama Mekke'ye gidilmiş. Orada hem ticaret yapılacak hem de Hz. Harun'un bu ticaretin ardından acaba orada kalabilir miyim, ticareti devam ettirebilir miyim diye de bir niyeti var. Kendisine bu yolculuğunda Hz. Hızır aleyhisselam görünüyor ve ilk yolculuğu Hz. Musa Efendimiz'e Hızır aleyhisselamın yolculuğundan evvel Hızır aleyhisselamın yolculuğu önce Harun aleyhisselam yapıyor. Zira Hızır aleyhisselam Harun aleyhisselamın bu yolculuğunda onun peygamberlik aşamasına geçerken Musa aleyhisselamın durumundan ona beyan etmesi, civar memleketlerde yaşanan olaylara karşı ona bir hikmet aktarması, 3 gün 3 gece süren bir yolculuktur ki Hz. Harun aleyhisselam bu yolculuğunda daha sonra devam edeceğinin işaretlerini Hızır aleyhisselamdan almıştır. Bütün bunlar olup Hz. Harun aleyhisselam geri dönmek üzerine emir alıp Hz. Musa aleyhisselamın yanında peygamber olarak e, görevlendirilmesinin ardından ki bu e, Beni İsrail'in içerisindeki peygamber kavramını nasıl ele almak gerektiğini daha iyi anımıza büyük bir vesiledir. Hz. Musa'nın kardeşinin kendisine yardımcı olarak atanması ve onun da peygamber olması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde ümmetimin uleması, ümmetimin alimleri benden önce gelmiş olan Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Beyanatın hakkaniyetini bizlere gösteriyor bir kez daha elhamdülillah. Bu dönemde bir Karun'dan bahsetmiştik. Her ne kadar İsrailiyatın etkisiyle Hz. Musa'nın amcaoğlu olduğu söylense de hiçbir alakası olmayan Egeli bir Yahudiden bahsetmemiz lazım. Ama Hz. Musa ile bir ilişkisi var o ilişkide Hz. Musa'nın amcasının kızıyla evli olmasından. Yahudiler bu noktada aile ve soy e, yapısını hani soy kütüğünü karıştırmakta mahirdirler. Zira e, Karun'un e, Hz. Musa'ya nefret etmesi, kıskanması söz konusu olamaz. Kendisi zaten Ege bölgesinin en büyük tüccarıdır ve bir tacir olarak devletleri bile e, tabir caizse hiç e, kale almayacak bir vaziyete ulaşmıştır. Dünyanın en büyük hazinelerinden birine sahiptir. E, ve bu sahibiyet itibariyle Hz. Musa'nın bir kıskançlığı olmaz. E, ancak Hz. Musa Efendimiz'e bir iftirası vardır. Bu iftirası da e, tabir caizse e, Firavun'la yapmış olduğu ilişkiler içerisinden bir eğlencelik hikayenin içeriğindedir. En nihayetinde böyle büyük bir e, maddi geliri olmuş, maddi birikintisi olmuş bir adamın da Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle geleceği son nokta için bir e, vesile gerekiyor. O vesile de Hz. Musa aleyhisselam oluveriyor elhamdülillah. Harun aleyhisselam Karun'un hazinelerini e, Karun Firavun'u ziyarete geldiği zaman onun hazinelerini daha o yemekteyken e, Kıbrıs açıklarında e, bir ada geçişi bugün Kıbrıs'ın hemen e, görmüş olduğunuz e, güney batı güney doğu kısmında var olan iki büyük dağ var. Bu iki dağ o tarihlerde görünüyordu tabi dağ gibi değil ama bir yükselti olarak vardı. Tam da Karun hazineleri buradan geçerken bu hazinelerin yerin dibine göçertilmesi için Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Bu niyazıyla beraber efendim Karun'un hazineleri burada e, bir anda göçen bu iki tepe hani Ege'de de zaman zaman böyle kayalıklar bir yükselmiş bir görünür bir görünmez olur ya görünür görünmez adası İstanbul'da da bir prens adaları içerisinde böyle bir tepelik yer vardır. Daha önce suyun üzerinde görünür olduğu söylenir. Coğrafi bir gerçeklik. Hareketli bir toprak parçası, hareketli bir deniz fay hatlarının olduğu bir yer Akdeniz bölgesi sonuçta Akdeniz Havzası. Hz. Harun Efendimizin vasıtasıyla buraya Cenab-ı Hak görevlendirmiş olan bir meleği gönderiyor ve Musa'nın e, Hz. Musa Efendimiz'e iftira eden Karun'un hazinelerini taşımakta olan o gemilerin önemli bir bölümü e, tam da kendilerine burayı bir liman edinecek bir çalışma ve liman edinmişken saklandıkları bir bölgeyken bir anda o meleğin tabiri caizse ayağını bastırmasıyla büyük bir e, içe doğru bir çekiş oluyor bir girdap oluyor ve hepsi beraber surların altına gömülü veriyor. Bununla beraber Hz. Harun Aleyhisselam'ın e, bizim dünya hayatında gördüğümüz en önemli mucize-i ilahilerinden bir tanesidir ki böylelikle Karun'un Mısır'a yapmış olduğu yardım, Firavun'un e, Hz. Musa'ya alt edebilmesi, Akananlar üzerinden e, gelen saldırıları önleyebilmesi e, ve böylelikle halkını yeniden bir arada tutabilir olması özelliği de ortadan kalkmış oluyor. Tarihler böyle devam ediyor nihayetinde bunu arada beyan etmiş olduk. Böyle bir geriye giderek Hz. Musa Efendimizin kavmine söyleyeceği sözlerin sonuna geldiğimizde kendisine iman edenlerin sayısının en az olduğu bu dönemde yavaş yavaş iman edenlerin sayısı artmaya başlarken Sina çölünde yani gerçek Beytül Makdis yani gerçek derken vaat edilmiş toprak anlamındaki gerçek vaat edilmiş topraklarda Hz. Musa aleyhisselam vefat ediyor. Onun vefatında e, daha önce Kudüs'e gitmiş olan evladı ve eşi zaten vefatından iki buçuk sene evvel yanlarına gelmişlerdi. Kendisinin birkaç defa Kudüs'e gidiş gelişi var. Kendi haccı da var. Ama nihayet bütün bunların sonunda hak vaki oluyor ve bu hakkın vaki olduğu sürecinde Hz. Musa aleyhisselamımızın bir yalnızlığı söz konusu hem ümmetini o günlerde bir görev tayin etmiş, farklı yerlere iman hakikatini anlatmak üzere göndermiş. Tam da bu esnada kendi eşi, e, çocuğu da bu görevdeyken vefat ediyor. Ve bu vefatında tarihler milattan önce 1222 gösterirken Hızır aleyhisselam açıyor Hz. Musa aleyhisselam efendilerimizin kabrini ve bu kabire e, Hz. Musa Efendimiz defnediyorlar. Bu olay yaşanmadan yaklaşık 3 yıl evvel milattan önce 1219 yılında ise Hz. Harun Efendimiz Hz. Musa Efendimiz'den de istişare ederek e, daha önce tamamlayamadığı haccını tamamlayabilmeyi talep ediyor. E, çünkü Hz. Musa Efendimiz'e bir hac yapmışlardı ancak e, her seferinde gönlü o topraklarda Hazreti Harun Efendimizin e, ve hac yoluna çıkıyorlar ve bugün görmüş olduğunuz Tebük'te vefat ediyorlar. Bir deve sırtında beraberindeki dört sahabesiyle beraber. Sahabeler e, Hazreti Harun Efendimiz'i defnettikten sonra hac yolculuğuna devam ediyorlar. Hac yolculuğunda gittikleri yerde Hazreti İsmail Efendimizin yaşayan torunlarına durmakta diyorlar. Geri gelip bu bölgeyi biraz e, etrafını çevirebilmek ya da en azından bu bölgenin bilinebilmesi için talep ediyorlar geri dönüp bulalım diye. Ancak geriye döndüğünde sahabe ikramlar e, ne yazık ki Tebük'te Hazreti Harun Efendimizin defnedildiği yeri tekrardan bulamıyorlar. E, dolayısıyla bugünkü tarihsel süreç içerisinde de karşılaştığımız durumun bir gerçekliğidir ki Hz. Musa Efendimizin de Hz. Harun Efendimizin de kabri net olarak bilinmiyor. Efendim Hz. Musa Efendimiz'den sonra e, onun söylemini geliştiren ve onun tevhid akidesini dünyaya yaymaktan vazifeli ve devlet anlayışına gitmeye e, Beni İsrail'in sıkıştırmasıyla mecbur olunan süreci şimdi anlatıyor olacağız. Ama bunu anlatabilmemiz için Yuşa bin Nun Hazretlerine gidiyor olmamız lazım. Peygamberler tarihinde bir peygamber olarak e, ifade edilmiş ve anlatılmış. Bizim de zaman diliminde ele almamız gereken Beni İsrail'i daha iyi anlamak adına öğrenmemiz gereken bir ders işliyor olacağız. Ama yarın işliyor olacağız efendim. Bugünlük kalın sağlıcakla.